no, my brain. It's broken. Um, ma'am, excuse me. excuse me, ma'am. Ma'am, are you? Hey, ow. これ何これ何これ何これ何これ何これ何猫 はい、チータラタッタ、トゥータラタッタ、ティラタラタッタティー、タラタッタ、トゥータラタッタ、ティラタラタッタティー、チータラタッタ、トゥータラタッタ、ティラタラタッタティー、タラタッタ、トゥータラタッタ、ティラタラタッタティー。Oh my g o 这是俺的 baby。

バドゥバドゥバドゥバドゥバドゥドゥバドゥドゥドゥアブバすげバかわいそう時間ができたバ間できたの人間大変や待バて帰ってきたなんでこっから来たの帰ってきたの誰バ来てくれない い、チータラタッタ、トゥータラタッタ、ティラタラタッタティー、テータラタッタ、トゥータラタッタ、ティラタラタッタティー、チータラタッタ、トゥータラタッタ、ティラタラタッタティー、テータラタッタ、トゥータラタッタ、ティラタラタッタティー、にゃ、にゃにゃにゃ い、チータラタタ、トゥータラタッタ、ピラタラタッタッテー。